bizikleta, garraio biderik osasungarriena eta iraunkorrena da. Zoazen tokira zoazela, distantzia fisikoa mantentzea eta erabateko askatasuna izatea ahalbidetzen dizu. Suspertu zure bizikleta, eragin pedalei zure gatik eta zure inguruko engatik. Behar duzun bultzara emanen dizugu, berrogeita mar euro arteko laguntzak bizikleta konpondu eta mantentzeko. Argibide gehiago, suspertu zure bizikleta puntu nafarroa puntu eus. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.